Ar norėtumėte grįžti į vaikystę? Esu tikra, kad po šios laidelės ne vienas netgi suskupsite tai padaryti. Sveiki, mėlyjei, sveiki, brangieji. Šįkart apie Michaelišką požiūrį į tai, kaip kalbos mokymasis susijęs su grįžimu į vaikystę. Jei matėte mūsų ankstesnės laidelės, tai jau žinote, kad kalbų geriausia mokytis taip, kaip gimtosios kalbos mokosi vaikai. Nerti į nuotykį, tyrinėti, mėgautis, patirti atradimo džiaugsmą tai reiškia kad jei norime greitai ir veiksmingai išmokti naujų kalbų privalome elgtis vaikiškai turime tam kartui atsisakyti suaugusiųjų taip vertinamo užtikrintumo kontrolės ir stabilumo jausmo privalome aplinkiniam pasauliui perleisti iniciatyvą tapti mažais kvailais ir trapiais bet kuris sutiktas užsienietis mūsų atžvilgiu bus suaugusiojo pozicijoje galės mėgautis visažinio vaidmeniu, o mums teks nuolankiai klausyti jo nurodymų. Taip savo norų tikslingai sugrįšite į vaikystę. Tapsite silpnas ir globotinas, bet diena prisipildys nuotikių ir žaismo. Kai imsite gaudytis iki tol nesuprantamojo garsų virtinėje, neišvengiamai patirsite atradimo euforiją, kurios dažnai taip maža suaugusiųjų pasaulyje. Patinka būti vaiku, ar ne? Vaikystė turi nenumaldomą polinkį baigtis. Prabėga keliari metai ir vaikas puikiausiai išmoksta gimtosios kalbos. Bet jums neprireiks tiek laiko antrajai ar dar kitai kalbai išmokti. Jei mokysitės kaip vaikas, jau mažiau nei pamatų pakankamai sklandžiai prabilsite užsienietiškai. Tada ir vėl grįšite į suaugusiojo vaidmenį. Kiekvienas vaikas suauga susitupi, tampa solidus ir ima kontroliuoti aplinką. Taip ir mes. Įvaldę vieną ar kitą dalyką ar kalbą, vėl tampame rimtais ir autoritetingais, netgi rimtesniais negu iki tol. Būtent čia ir slypi didysis pavojus. Žmogus greitai pripranta prie visažinio suaugusiojo būsenos. Jam patinka kontroliuoti padėtį, pačiam spręsti, būti savo likimo kalviu. Ir jis visai nenori šito atsisakyti, nes tai reikštų vėl atsiverti vaikystėje patirtam trapumui ir neužtikrintumui. Todėl dažnai žmonės dantimis ir nagais įsikabina į suaugusio vaidmenį. Bet šis vaidmuo, kaip jau žinome, nėra tinkamas naujiems dalykams mokytis. Nesimokydamas nieko naujo, suaugusis įsverda savo sultise, o gyvenimas vietoje nestovi. Į gyvenimo sceną vienas po kito lipa jaunuoliai, kurie tokio stabdžio dar neturi. Todėl išmoko tai, ko galėjo ir turėjo išmokti mūsų rimtuolis suaugusysis. Šie jaunuoliai išmoko naujos kalbos, pavyzdžiui, programavimo ar dirbtinio intelekto kūrimo, anglų, vokiečių ar hebrajų kalbų, o tie, kas tvirtai laikėsi suaugusio vaidmens, ėmė atsilikti. Kaip matote, į vaikystę grįžti mes ne tik galime, bet ir protarpiais privalome. Tai smagu, ji pilna nuotikių ir atradimų, bei galimybių užaukti iš naujo ir dar geresniais negu buvome. Kaip mūsų kūnas visiškai atsinaujina kas septyneri metai, taip ir mes turėtume reguliariai atnaujinti savo įgūdžius ir išmokti iki tol neregėtų dalykų. Toks gyvenimo dėsnis, tad pasistengime protarpiais grįžti į vaikystę. Štai čia ir slypi Michaelio metodo esmė. Pati svarbiausia dovana, kurią suteikiame mokymų dalyviams. Prižiūrimi jautrių suaugusių mentorių, dalyviai grįžta prie ištakų ir pradeda žengti pirmuosius žingsnius ten, kur iki tol nepažvelgti nenorėjo. Atranda savyje kūrybinę gislelę, suvokia matematikos žavesį, staiga užgroja fortepionu ir, žinoma, prabyla užsienio kalbomis. Po tokio netikėto proveržio jie iš tiesų džiugoja, lik sugrįžę į vaikystę. Visam laikui išlieka įspūdis, kad grįžti į vaikystę yra neįtikėtina dovana pačiam savo. Jei ir jūs norite per trumpą laiką save įtikinti, kad gebate išmokti visų jums reikalingų naujų įgūdžių, taip pat ir kalbų, ateikite į Michaelio mokymus. Jų tvarkaraštį rasite Michaelio metodo svetainėje michaelis.lt. Šį kartą tiek. Kitoje Tiško kanaliuko laidelėje perku naujausią skaitmeninį turtą – NFT. Aiškinsime, kas tai yra ir ko verta mano naujoji investicija. Prenumeruokite, žiūrėkite, bandykite ir jums būtinai pavyks. Iki!